aldaketa klimatikoa. Leorteak. Suteak. Eta ikaragarrizko zabor kantitateak. Eta zein izan da eragilea? Besterik gabe, ditugu Baina zerk eragin du hau? Amabosko mairu milioi zuaitz urtean mozteak? Ala gure ikaragarrizko kontaminazio kapazitatea. Gure ekintzen ondorioak hemen daude. gure glaziarren urtzea hasiera baizkirik ez delako. Zer egin dezakegu? Lehenik garraio publikoa erabiltza izango litzat. Ondoren, besterik gabe bizkiklatzea. Eta azkenik energia aurreztea. Ezkerrik asko ikustegatik, Alitz Diaz, Mikel eta Julen Alkazara, eta bideoa Baien FSA izin zapean dago.